नमस्कार मैं नलिनी कुक विद नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे बेसन की रस्सेदार सब्जी इसे महाराष्ट्र में पाट बड़ी भी कहते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हमने एक कप बेसन लिया है एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ three and half tablespoon oil एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून राई और एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून हल्दी एक टीस्पून गरम मसाला और एक से डेढ़ टेबलस्पून हमने लाल मिर्च half tablespoon desiccated coconut एक टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट और कड़ी पत्ता एक टेबलस्पून लहसुन बारीक कटी हुई एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट थे और आ, कुछ खड़े गरम मसाले लिए हमने जिसमें लौंग और दालचीनी ली हरी धनिया और नमक स्वाद अनुसार चलिए सबसे पहले हम बेसन की बढ़िया बना देंगे इसके लिए हम एक टेबलस्पून ऑयल लेंगे हमारा ऑयल गरम हो गया है सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे लहसुन होने देंगे कि हमारा लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी राई थोड़ा जीरा कुछ कड़ी पत्ता और इसके से जो हमने प्याज काटा था उसमें से थोड़ा प्याज हम इसमें डालेंगे प्याज को थोड़ा होने देंगे हम हमारा प्याज हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक लहसुन की चटनी थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे एक आधा मिनट भूनने के बाद में हम उसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे थोड़ा हरा धनिया हमने एक कप बेसन लिया है तो हमें थोड़ा सा एक कप से थोड़ा कम पानी लेना है अब हम इसमें नमक डालेंगे इसे हम एक उबाल आ देंगे है हमारा पानी में उबाल आ गया है अभी फ्लेम को हाई ही रखना है हमें थोड़ा सा गरम मसाला अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे और मिलाएंगे फ्लेम को थोड़ा हाई दो कर देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे हमारा बेसन अच्छे से मिल गया है हम इसे थोड़ा एक स्टीम लाएंगे थोड़ा सा हम दो मिनट तक हमें इसे स्टीम में ढककर रखना है लीजिए हमने जो बेसन डाल करके ये बनाया था मिश्रण इसकी हम बढ़िया करेंगे इसे अब हम निकाल देंगे हमने प्लेट को उल्टा कर लिया है इसके पीछे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर लिया है इसके ऊपर हम ये अब मिश्रण डालेंगे और ये जो हमारा मिश्रण बचा हुआ है इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमें इसे ग्रेवी में हम यूज करेंगे सबसे पहले हम मिश्रण को धीरे धीरे दबा दबा करके इसे फ्लैट कर लेंगे इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया हमने थोड़ा सा नारियल बचा के रखा था उसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से अच्छे से दबा लेंगे ये हमने अच्छे से दबा दिया है इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर उसके बाद में हम इसके चौकोर चौकोर पीसेस काट लेंगे चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं सबसे पहले ऑयल डालेंगे ऑयल हमारा गरम हो गया है सबसे पहले हम इसमें खड़े गरम मसाले राई जीरा और राई जीरा अभी अच्छे से तड़क में लगा है अब हम इसमें कड़ी पत्ता और प्याज भी कर देंगे जो प्याज हम अच्छे से होने देंगे ये हमारा अभी प्याज हो गया है अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे हल्दी लाल मिर्च कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट धनिया पाउडर धनिया देखिए अब मसाले अच्छे से तेल छोड़ने लगे हैं सबसे पहले हम उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा उबाल आने देंगे अब हम इसमें ये हमने जो बेसन का बेसन की बढ़िया बनाई थी उसका जो नीचे का रह गया है इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इस ग्रेवी में डालेंगे इसमें उबाल आ गया है इसमें हम ये वाला पानी डालेंगे इससे इस ग्रेवी को अच्छे से थिकनेस आ जाएगी हमने ग्रेवी में एक से डेढ़ कप पानी यूज किया है नमक स्वादानुसार अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे तब तक हमने जो बढ़िया बना के रखी थी उसे हम काट लेते हैं लीजिए हमारी बढ़िया अभी ठंडी हो गई है अब हम इसे काट लेंगे देखिए हमारी बढ़िया अच्छे से तैयार हो गई है अब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे लेकिन हमारी जो बा, बाजू में छोटी छोटी बड़िया छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे हम निकाल करके फिर से उसे पानी में अच्छे से घोलेंगे और इसे भी हम ग्रेवी में डालेंगे ताकि ग्रेवी थिक हो उस बड़ियों में से हमने एक छोटी सी बड़ी लेकर के फिर से हमने थोड़ा पानी में इसे मैश कर लिया है और इसे हम ग्रेवी के लिए डाल देंगे अब ये उबल रहे हैं अब हमने जो बढ़िया बनाई थी कुछ सूखी बढ़िया रखी है वो वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है अब हम अब हम इसमें ये बढ़िया धीरे धीरे छोड़ेंगे थोड़ा सा हिलाएंगे और बस अब इसे चार से पाँच मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे लीजिए हमारी सब्जी अभी होने के लिए आई है इसमें हम थोड़ा सा अभी गरम मसाला डालेंगे लीजिए हमारी सब्जी अब तैयार है अब हम इसे सर्व करेंगे लीजिए हमारी बेसन की रसेदार सब्जी तैयार है इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें इसी तरह बहुत सारी रेसिपीज के साथ आपसे फिर मिलूंगी धन्यवाद